L'argument de que no pot vindre així a ocupar un escocent, que em sembla una magnífica idea, un representant de la ciutadania organitzada que ha participat en la promoció d'una ILP a parlar, perquè segons diu el senyor Maluenda hi ha una doctrina que diu que aquestes són les corts de sa majestat del rei. No està escrito, però sempre hem respetat que en el Pleno no participe nadie que no esté legitimado para ello por la representación costenta del pueblo valenciano o porque forma parte del gobierno, con la excepción de su majestad el rey, porque estas son sus cortes. Mire, señor Valuenda, dicha doctrina no participa Esquerra Unida. Estos cortes son los cortes del Valencia, de los ciudadanos y las ciudadanas que no son són El espíritu de vasallaje tal vegada siga el del Partido Popular. pero que Esquerra Unida no reconéis. que el rei tinga més dret que ningú. És més, més legitimitat tindrà un ciutadà o ciutadana que vingui així a representar a 30.000 o 50.000 o 90.000, com en el cas de Radio Televisió Valenciana, persones que han signat una iniciativa legislativa popular que qui únicament està en el tro per raons de sang, per ser fill i filla de qui siga. Nosaltres no reconeguem la legitimitat de la monarquia i molt menys que aquestes corts siguen seues. Moltes gràcies.